Då ska vi titta på effektutvecklingen i en krets. I en elektrisk krets omvandlas ju alltså energi. Vi kan till exempel ansluta glödlampor och brödrostar med mera till en spänning och då omvandlas ju elektrisk energi till andra former av energi, till exempel ljus eller värme. Och sedan tidigare vet vi att effekt, det är energi per tidsenhet. P effekt, E energi, T tidsenhet. Så energi per tidsenhet. Och vi visste även sedan tidigare att strömmen genom en krets är lika med laddningen per tidsenhet som passerar en tvärsnittsalja. Då skriver vi om den här lite grann. Så blir laddningen lika med ström gånger tid. Också sedan tidigare vet vi energi är spänning gånger laddning. Och så sätter vi in det Istället för Q till laddning så skriver jag in I gånger T. Så då får jag spänning gånger ström gånger tid. Det är vår, vad energin är. Så då vet vi energin här. Och vi vet, kan vi räkna ut vad effekten blir. Effekt, energi per tidsenhet. Energi är spänning gånger ström gånger tid delat i tid. Och vad säger vi här? Jo, vad ett T här uppe och ett T här nere. Då kan vi förkorta bort det. Så det enda som blir är att effekt är lika med spänning gånger ström. Här har vi ett standarduttryck för vad effekt är i en elektrisk krets. Om vi använder omslag så kan vi uttrycka effekt som på andra sätt. Att effekt är lika med spänning gånger ström eller resistans gånger strömmen i kvadrat eller spänning i kvadrat delat i resistans. Och det här står på sidan 38 i formelsamlingen. Ett exempel på det. Magnus håller på att bygga ett nytt kök kan köket vara säkrat med en 16 ampere-säkring om man har en diskmaskin på 2100 watt, en brödrost på 900 watt och en perkulator på 875 watt och vill kunna köra dessa samtidigt. Jag ska göra praktiskt göra det på morgonen. Ni vet den totala effekten om vi ska köra allting tillsammans, om vi har största pikarna, det är 2100 plus 900 plus 875 som är 3875 watt. P är lika med spänning gånger ström. Löser ut ström här så blir det samma sak som effekt delat i spänning. Jag vet ju effekten är 2875 och spänningen är 230 volt som vi har i våra. Där hamnar vi på 16,8 ampere. En säkring kan ju klara en överbelastning en kortare tid. Men Magnus han bör göra installationen på minst 20 ampere säkring där. Eftersom den passerar 16. Det kan vara en, någon peak att det hamnar på över 16. Då kan det hända att det, en 16 ampere klarar sig men det kan hända att han inte klarar sig. Så det är därför att det säkra för det osäkra och ta minst 20 ampere.